Дыхание лет. Улетание дней. И вот зима на дворе. І сивий кот грає вам фокстрот, бонець більш не вміє ніяк. А если ми сочиним, як ви, озарики прямо у вас, якийся вальс, що не чули ви, і не чув наш дід по нас. Ну, это спроба. Імпровізація. Так що уж, коли що, вибачайте. Thank you. Пісня вся не вся і не скончилася, поки житу ще по нас, То заходьте к нам, <clears throat> величайте нас, обзивайте хоч деркача. І бо віж здурів, дідко ж васька.